मेरा जूता है जापानी ey fohisha bitta narsani unutmagan seni Manga malam qiladi. Sandagi davba yo'pni chiqib, orqada faqat senga Ya borcum kayboldu acaba.